Tudo bem, eu acho que o Edmundo vai torcer para o Vasco, que é o clube onde ele se formou. Ele jogou no Palmeiras, teve uma boa passagem e tal, mas agora ele até diz que é palmeirense, mas aqui em São Paulo, né? A formação dele é no Vasco e é para o Vasco que ele torce com certeza, né? mesmo dizendo o contrário. Até mais então.